በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ መዓዛ፣ ወንድማችን ቀሲስ አያሌው፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? በቤቱ ለምስጋና ለቅዳሴ የሰበሰበን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር በጉባኤያችን ላይ ተገኝቶ ለአባቶቻችን ለነቢያት፣ ለሐዋርያት የገለጸላቸውን ቅዱስ መንፈሱን እንዲልክልንና እንዲያስተምረን የእርሱ ፈቃድ ይሁን። ጸሎቴን በፊትህ እንደ ዕጣን ተቀበልልኝ። መዝሙር 140 ቁጥር ሁለት ጸሎቴን በፊትህ እንደ ዕጣን ተቀበልልኝ ይሄ እንግዲህ ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ነቢይ ዳዊት ያቀረበው ጸሎት ነው። እኛም በክርስትናችን እግዚአብሔር የሚወደውን የሚፈልገውን ተረድተን ማቅረብ ይገባናል። ዳዊት እንግዲህ ይሄንን ሲናገር በብዙ መልኩ ነው። አንደኛ ዳዊት እንደምናውቀው ነቢየ እግዚአብሔር ነው። ነቢይ ማለት ያለፈውን የአሁኑን የሚመጣውን የሚያውቅ ማለት ነው። ምክንያቱም በእግዚአብሔር መንፈስ ስለሚመራ ማለት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት ማለት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ስለሚመራ በእግዚአብሔር መንፈስ ስለሚመራ ስለሚያውቅ እግዚአብሔር የሚቀበለውን ስለሚያውቅ ጸሎቴን በፊት እንደ ዕጣን ተቀበልልኝ አለ። በሌላ መልኩም ደግሞ በታሪክ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ በዚህ መስዋዕት አማካኝነት ያደረገላቸውን ስለሚያውቅ ጭምር ነው ማለት ነው። ዳዊት እንደምታዩት ሀብተ ትንቢት የተሰጠው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ በተለይም ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጽንሰቱ ጀምሮ እስከ እርገቱ እስከ ዳግም ምጽአቱ ድረስ የተናገረ ነው። ያልተናገረው ነገር የለም። ወደዚህ ዓለም መጥቶ እኛ ስጋ እንደሚለብስ እንደሚወለድ ልደቱንም አስመልክቶ ጥምቀቱን አስመልክቶ እንደገና ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም በሆሳዕና ዕለት መግባቱን እንደገና ስቅለቱን፣ ግርፋቱን፣ ምሞቱን ትንሣኤውን፣ እርገቱን ዳግመኛ እንደ ሁሉ ለሥራ መምጣቱን ሁሉ የተናገረ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ስለዚህ ዳዊት አንደኛ በዚህ መልኩ እግዚአብሔር የሚቀበለውን ነገር የሚያቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ ተሰጥቶታልና የጸጋ ተሰጥቶታልና። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ በዕጣን አማካኝነት እግዚአብሔር የወዳጆቹን መስዋዕት እንደተቀበለ ስለተረዳ ስለተገነዘበ ምን አለ? ጸሎቴን በፊትህ እንደ ዕጣን ተቀበልልኝ። እንግዲህ ሁሉንም ነገር በተገቢው መልኩ እግዚአብሔር ዝከን ካቀረብን እግዚአብሔር ይሰማናል፣ ይቀበለናል። ትልቁ ነገር ግን አቀራረባችን ይወስነዋል። አቀራረባችን ይወስነዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ መተን ወደ እርሱ ጸሎት አቅርበን ጸሎታችን ከንቱ እንዳይሆን ጊዜያችን እንዴት እንዳይባክን የምናቀርባቸውን ጸሎትም ይሁን ምጽዋትም ይሁን ጾምም ይሁን በምን መልኩ ማቅረብ እንዳለብን በሕግና በስርዓት ሰርቶልናል። ለምሳሌ በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 16 በምናይበት ጊዜ ምጽዋት ስታደርጉ እንደ ግብዞች አትሁኑ። ለምንድን ነው ይሄ እኮ ማንም ነጋዴ ለምንድን ነው የሚነግደው? ለምንድን ነው ለማትረፍ ነው አይደለም እንዴ? ለመክሰር የሚነግድ የለም አይደለም እንዴ? አሁንም እግዚአብሔር ጋር መተን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንገናኝ ነው አይደለም እንዴ? ለዚህ ለከንቱ የመጣ ማንም ሰው የለም። ለዋጋ ነው የመጣ ነው። በእግዚአብሔር ቤት የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እያንዳንዳቸው ዋጋ አላቸው። ስለዚህ ምጽዋት ስታደርጉ እንደ ግብዞች አትሆኑ እንደ ግብዞች ካቀረባችሁት እኔ አልቀበልም አይደለም አልቀበልም ብሎ እንዴት መቀበል እንዳለበት አስቀምጦልናል። እንደገና ይቀጥልና ደግሞ ስትጸልዩም ይላል እዛው ላይ ደግሞ ስትጸልዩም አሁንም እንደ ግብዞች አትሁኑ። እነሱ ለሰው ለመታየት ጸሎተኛ ለመባል በሰው ዘንድ እነሱ ቅዱስ ናቸው፣ ጻድቅ ናቸው ለመባል በየአደባባዩ ያደርጉታል። እንዲህ አታድርጉ፣ ይሄንን እኔ አልቀበልም ብለው እንደገና ስትጾሙም አዎ እንደ ግብዞች አትሁኑ ፊታችሁን አታጥቁሩ፣ ጾመኞች አትምሰሉ፣ ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው ሙገሳን አትፈልጉ ነው ያለን። ስለዚህ እኛ እንግዲህ እግዚአብሔር መተን የምንጠይቀውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጽምልናል። ትልቁ ነገር ግን እንደ ራሳችን ፈቃድ ነው የመጣ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ? ይሄ ነው መጠየቅ ያለበት አይደለም። እንዴት ነው የመጣ ነው? ወይስ በራሳችን ህይወት ነው የምንመራው? ወይስ እግዚአብሔር እንደሚፈቅደው ወይ ነው እየሄድን ያለ ነው የሚል አምልኮታችንን መመርመር የምናደርገውን ነገር ሁሉ በእውቀት ላይም ተመስርተን ልናደርግ ይገባል። ያ ከሆነ እግዚአብሔር መልስ አለው። ተመልከቱ እንግዲህ ዳዊት ዝም ብሎ አይደለም፣ ጸሎቴን በፊትህ እንደ ዕጣን ተቀበልልኝ። እንደነገርኳችሁ ማንም ሰው በዚህ ዓለም ላይ የሚወጣው የሚወርደው ለጥቅም ነው። ዝም ብሎ ያለ ስራ የሚንቀሳቀስ ምንም ነገር የለም። ዓላማ፣ እቅድ አለ፣ ግብ አለ። እንደዚሁም ሁሉ ክርስትናም በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔርን አምነን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ሰርተን በህግና በአምልኮቱ ተመላልሰን የማያልፈውን መንግስት ለመውረስ ይሄ ነው ተስፋችን አይደል? ይሄ ነው። ሁለተኛ ጸሎቴን በፊት እንደተጠቀበልኝ ስንል ጸሎት እንደምታውቁት በዚህ ዓለም ስንኖር በአዳም ምክንያት የተነሳ ይቺ ምድር ሾክና አሜከላ ታብቅል ተብላለች አይደለም? ሾክና አሜከላ ማለት ይሄ ግዑዝ የሆነው የሚዋጋው ዛፉ ምናምኑ ማለት አይደለም። ይሄ በዘመናችን ያለነው የምንባላው ባህሪያችንን ማለት ነው። ዛሬ አንዳችን ለአንዳችን እናከስ የለም። ይሄ ነው ሶካ ማለት፣ ሌላ እንዳይመስላችሁ። ሶካሜከላ ማለት አንዱ ለአንዱ የማይተኛ መሆን ማለት ነው። አንዱ አንዱን ሊበላው፣ አንዱ አንዱን ሊገለው፣ አንዱ አንዱን የሚያባርረው ማለት ነው። ይሄ ነው ሶካ ስለዚህ ይሄ ስለሆነ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሲሰማ በመካከላችን ፍቅርን ያፈሳል፣ በመካከላችን ህብረትን ያመጣል። አንድነትን ያመጣል። ስለዚህ ዳዊት ጸሎቴን በፊትህ እንደ ዕጣን ተቀበልልኝ። አንተ ከተቀበልክልኝ እኮ የጎደለው ይሞላል፣ የጨለመው ይበራል፣ የደከመው ይበረታል። ሁሉ በእጅ ሁሉ በደጅህ ነው ነው እያለ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም እንግዲህ የምናመልከው የዳዊትን አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና፣ ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው ተብሏል። ስለዚህ እኛም በፊቱ ተገኝተን ይህንን የጣን መስዋዕት እያቀረብን እንማጸነዋለን። አቤቱ ማረን፣ አቤቱ ራራልን፣ አቤቱ ይቅርበልን እያልን ማለት ነው። ይሄ ተገቢ አምልኮና የሚገባ ነው። እስቲ እንግዲህ በመጀመሪያ ስለ ዕጣን ነው የተነጋገር ነውና ይህን የጣን መስዋዕት ማን ነው ያዘዘው? ማን ነው አቅርቡልኝ አለው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ በዚህ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ከቁጥር 34 እስከ 38 ያለውን እናያለን። እንግዲህ እግዚአብሔር በአጠቃላይ እርሱን ለሚያመልኩት ሁሉ በሙሴ አማካኝነት በቤተ መቅደስ የሚከናወነውን በዛ ጊዜ በቤተ መቅደሱ ወይም በቅድስተ ቅዱሳኑ የሚከናወነውን እያንዳንዳቸውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር መመሪያ እየሰጠ ነው። ይሄ ደብተራ ኦሪቱን ድንኳኑን ሳይቀር የተለያዩ ንዋየ ቅድሳቶችን ሳይቀር እግዚአብሔር እንዲህ ስራልኝ እንዲህ አድርግልኝ ከዛ ደግሞ ከሙሴ አቅምና ከሙሴ ጥበብ በላይ የሆኑትን ደግሞ እንደነ ኤልያብ እንደነ ባስሌል የመሳሰሉትን በዛን ጊዜ ሙሴ ይመራቸው ከነበሩት ሰዎች ደግሞ እኒህን የመሳሰሉ ጥበበኞች አሉና እነሱ ይስሩልኝ እንዳለ እናያለን። እንግዲህ ኦሪት ዘጸአት ላይ እንደምናየው ምዕራፍ 30 ከቁጥር 34 እስከ 38 ያለውን ማለት ነው። ሁላችሁም ዛሬ በስልካችሁም በተለይ መጽሐፍ ቅዱስም አለ ማየት ትችላላችሁ። ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ጣፋ ሽቱ ውሰድ፣ የሚንጠባጠቡ ሙጫ በዛጎል ውስጥ የሚገኝ ሽቱ የሚሸትም ሙጫ፣ ጥሩም ዕጣን ውሰድ። የሁሉም መጠን ትክክል ይሁን። በቀማሚ ብልሃተኛ እንደተሰራ በጨው የተቀመመ ንጹሕና ቅዱስ ዕጣን አድርገው። ከእርሱም ጥቂት ትወቅጣለህ፣ ታልመውም አለ ከዚያ ወስደህ አንተን በመገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ፊት ታኖረዋለህ። እርሱም የቅዱሳኑን ቅዱስ ይሆንላችኋል። እንደ እርሱ የተሰራ ዕጣን ለእናንተ አታድርጉ፣ በእናንተ ዘንድ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን። ሊያሸተውም እንደ እርሱ የሚያደርግ ሰው ከዚ ተለይቶ ይጥፋ ይላል። እንግዲህ ያለ መስዋዕት የተቀረበ ለእግዚአብሔር የተለየ ልዩ መዓዛ ያለው ነው። እንግዲህ አሰራሩንም ጭምር እግዚአብሔር እንዳዘዘው በዚህ መልኩ ከቀረበ እኔ በምገናኝበት ከአንተን የምገናኝበት በምገናኝበት ቦታ ላይ እዛ አድርገው። ይሄ ልዩ መስዋዕት እግዚአብሔር የሚፈቅደው ነውና ደግሞ ይህንን መስዋዕት ዕጣን ማንም ሰው አይጠቀምም። ቢጠቀም ግን ከህዝብ ተለይቶ ይጥፋ። እንግዲህ እንደምታውቁት በኦሪት ይጥፋ ማለት ይሙት ማለት ነው። የኦሪት ህግ እንደምታዩት ገዳይ ነው የሚባለው፣ ንስሐ የለውም የሚባለው ለዚህ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶም ይሄን ህግ ያሳለፈው ከአስርቱ ትእዛዛት በስተቀር ሁሉንም ህጎች የመስዋዕቱንም እንደ የመሳሰሉትንም ሌላ ቀርቶ እናት አባቱን የሰደበ ይጥፋ ነው የሚለው፣ ይሙት ነው በቃ። ምንም ይቅርታ ምረት የለውም። ዛሬ እንደምታዩት አንዳንድ አካባቢ በአንዳንድ እምነት ያሉ ሰዎች የሰረቀውን ሁሉ ሰው እግሩን እጁን አይደለም የሚቆርጡት አይደለም። እንግዲህ የኦሪቱ ነው፣ ጥርስ በጥርስ አይን በአይን እጅ በእጅ እግር በእግር በቃ እንደዚህ የሚል ማለት ነው። በዛ ህግ ደረጃ ላይ ማለት ይሄ ኦሪቱ ህግ የሚገድልና ሰውን እንትን የሚል ንስሐ የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪት አልፋለች ስንል እኒህ የመሳሰሉት ህጎች ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን እጣን ይህን መስዋዕት እንዲቀርብለት የፈለገ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ጸሎቴን በፊት እንደ እጣን ተቀበልልኝ ብሏልና ዳዊት በዚህ በዕጣን መስዋዕት ምን ተደረገ? ምን ሆነ? ይህንንም እናያለን። ኦሪት ዘኍልቍ እንሄዳለን ምዕራፍ 16 ከቁጥር 46 እስከ 48 ያለውን እናያለን። እንግዲህ እኔ አጠር አድርጌ ነው የማቀርበው። ታሪኩ በጣም እጅግ ሰፊና በጣም ሰፋ ያለ ነው። እናንተ ግን እቤታችሁ ሄዳችሁ በሙሉ ምዕራፍ 16ን በሙሉ ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ግን ዘሁልቅ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 46 እስከ 48 ያለውን ነው እንትን የማነበው ወይም ደግሞ እንትን የምለው ማለት ነው የምገልጸው ዛሬ ላይ እንትን የምለው በዚህ በእንትኑ ደረጃ ላይ ለመልእክት የምፈልገው ማለት ነው እንግዲህ የሚገርማችሁ በዚህ በኦሪት በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 16 ላይ ሙሴንን ሙሴን እግዚአብሔር ሙሴ የመረጠው እግዚአብሔር ነው። ከዛም ደግሞ ወንድሙን አሮንን ለክህነት ይሆንልኝ ዘንድ እሱንና ልጆቹን ለክህነት ምረጥልኝ፣ እነርሱም ለእግዚአብሔር የተቀደሱ ይሆናሉ ብሎ አሁንም እግዚአብሔር ተናግሮ ነው ሙሴ አሮንን የመረጠው ወንድሙን የመረጠው እና የአሮን ልጆች የተመረጡ ለክህነት በእግዚአብሔር መሪነት ነው ማለት ነው። አሁን ይገርማቸዋል መቼም ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንደው በሚገባ መቅናት መልካም ነው። በማይገባ ነገር መቅናት ግን በጣም አስቸጋሪ ነው። እስከ ሞትም እስከ ጥፋትም ያደርሳል። አሁን ሌሎች ሰዎች ተነስተው ዳታንና አቤሮን የሚባሉ ሰዎች ተነስተው እንደ እግዚአብሔር እነሱን ብቻ ነው እንደ ለክህነት የመረጠው ሙሴና አሮን ብቻ ነው እንደ የመረጠው እኛ ስለምን አልተመረጥንም? እኛ እስካናት ለምን አንሆንም? ብለው በራሳቸው ስልጣን ልብሰ ተክህኖ አሰፍተው ጽና ይዘው ወደ እግዚአብሔር መስዋዕት ሊያቀርቡ ተነሱ። ያልታዘዙትን ያልተፈቀደላቸውን ሙሴንም አንተ ብቻ ነው ወይ ካህን፣ አንተ ብቻ ነው ወይ መሪ፣ እኛን እግዚአብሔር አይመርጥም ወይ ብለው እግዚአብሔር ያዘዘኝን ነው እኔ አልጨመርኩምም አልቀነስኩምም። ለእናንተ ያደረሱት ነገር ሁሉ እንደውም ከእያንዳንዳችሁ አንዲት ጥቅም እንኳን ከእናንተ አልወሰድኩም። እግዚአብሔር ያለኝን ብቻ ነው እኔ ለእናንተ የተናገርኩት ያደረግኩት ብሎ አላቸው። ሊሰሙትም አልቻሉ። ይሄ ከሆነ አላቸው ኑ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር እናንተም መስዋዕታችሁን እኛም መስዋዕታችንን ይዘን እንቅረብ። ፈራጅ ነው እግዚአብሔር፣ ዳኛ ነው እግዚአብሔር፣ ለማንም የማያዳላ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እውነት ነውና፣ ስለዚህ ንቁረቡ አላቸው። ወደ ድንኳኑ ቀረቡ፣ ወደ መገናኛ ድንኳን ቀረቡ። እግዚአብሔር ምን አለ? ሙሴን ከዳታንና ከአቤሮን ጋር የሆኑትን ሰዎች እግዚአብሔር ሊቀታችሁ አስቧልና ከነኚህ ተንኮል ከሚሰሩት ከነኚህ ሴራ ከሚሰሩት ሰዎች ራቁ ብሏል ብሎ ሙሴ በሙሴ አማካኝነት ንገራቸው ብሎ ነገራቸው። ያደመጡት አደመጡ፣ ያላደመጡት ደግሞ ያደምጡ አልቻሉ። ስለዚህ ሁሉም ወደ እግዚአብሔር መስዋዕት ሊያቀርቡ ቀረቡ። እነኛም ካህናቶቹ ብዙ ናቸው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እነኛን ሰዎች እንደውም ሙሴ የተናገረው ነገር አለ። እነኚህ ሰዎች እንደ ሰው ቢሞቱ ከእግዚአብሔር አይደለም፣ ግን ድንቅ በሆነ በተአምር ከሞቱ ግን የእግዚአብሔር ነው ብሎ አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ያን መስዋዕት ሊያቀርቡ በተሰበሰቡበት በቆሙበት ዳታንና አቤሮን በዚህ በቅዱስ መጽሐፍ ተጽፎ እንደምናየው ምድር ተከፍታ ዋጠቻቸው ይላታል። ለምንድን ነው የመከራ የመጣባቸው? ያልታዘዙትን ያልተፈቀደላቸውን ይህንን ክነት በማድረጋቸው ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም። ከዚህም ደግሞ አልፈው ተርፈው በእነኛ መቀጣት እንኳን ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ ይገርማቸዋል የምጠፋ ከተማ ቢነግሯት አሰማ የሚባል ታሪክ አለ። እነኛ እንደጠፉ እያዩ ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ ተነስተው እንደገና ደግሞ በሙሴ ላይ ማንጎራጎር ጀመሩ ማለት ነው። ማንጎራጎር ጀመሩ። አሁንም በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ተቆጣ። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ሊፈጃቸው ፈለገ። በዚህ ጊዜ መቅሰፍት መጣ። በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 46 ላይ ምናለ ሙሴም አሮንን በቃ እግዚአብሔር ተቆጥቶ በአጠቃላይ ህዝቡን እዛ አካባቢ ያለውን በመቅሰፍቱ ይረፈረፍ ጀመር ማለት ይረፈረፍ ጀመር። በዚህ ጊዜ ሙሴ አሮንን ምናለው ጥንሃን ውሰድ፣ ከመሰዊያው ላይም እሳት አድርግበት፣ እጣንም ጨምርበት፣ ወደ ማህበሩም ፈጥነህ ውሰደው፣ አስተስሬላቸውም ከእግዚአብሔር ፊት ቁጣ ወጥቷልና መቅሰፍትም ጀምሯል አለው። አሮንም ሙሴ እንደተናገረው ጥናውን ወስዶ ወደ ጉባኤ መካከል ሮጠ። እነሆም መቅሰፍቱ በሕዝቡ መካከል ጀምሮ ነበር። ዕጣንም ጨመረ፣ ለሕዝቡም አስተሰረየላቸው። በሙታንና በሕያዋን መካከል ቆመ፣ መቅሰፍቱም ተከለከለ ይለናል። እንግዲህ የተመልከቱ ዳዊት ይህን ሁሉ ተመልክቶ ነው በፊት ጸሎቴን በፊት እንደ ዕጣን ተቀበልልኝ ይሄ መቅሰፍት የራቀው በዚህ መስዋዕት ነው፣ በዚህ ሁኔታ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ዛሬም እኛን መስዋዕታችንን ይቀበላል። ግን ከኛ ምን ይፈልጋል? እንደ አሮን የመሰለ ነቢይ እንደ ማለት እንደ ሙሴን የመሰለ ነቢይ እንደ አሮን የመሰለ ካህን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ታዛዥ የሆነ ቅን የሆነ መልካም መስዋዕት አቅራቢ ያስፈልገዋል። የሚገርማችሁ ነው እንግዲህ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በዛ መስዋዕት አማካኝነት ያ መቅሰፍት ቆመ፣ ተከለከለ ይላል። እንግዲህ ይሄ በተለይም የሚገርማችሁ ነገር ለአማናዊው ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሆነ ነው። ሊቃውንቱ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት እንደሚተረጉሙት የሚገርማቸው ነው። አሮን እችን ጽናዋን ይዞ በጽናዋ ላይ ፍም አድርጓል። በፍሙ ላይ ደግሞ ምን አድርጓል? እጣን አድርጓል። ይሄንን አድርጎ ነው እንግዲህ መስዋዕቱን ያቀረበው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለአማናዊ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ሊቃውንቱ ሲናገሩ ጽና ወይም ማጠንቱ የእመቤታችን ፍሙ ደግሞ የመለኮት እጣኑ ደግሞ የትስቤት ሰው የመሆኑ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ወደፊት መጥቶ እንዴት እንደሚያድነን በብሉይ ኪዳን በወቅቱ ጊዜያዊ መቅሰፍት ቀረላቸው ማለት ነው። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ግን አማናዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን በመወለዱ የተነሳ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረ ጠብ ተወገደ። እስከዛ ድረስ ሰው ሁሉ በዲያብሎስ ግዛት ውስጥ ነበረ። በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መንጣት ያ መቅሰፍት፣ ያ በደል ሁሉ ተወገደ። እንደውም ታስታውሳላችሁ፣ በዚህ በቅዳሴ ጊዜ አንቲዩቱ ካል ማይጠንት ዘወርቅ እንደ ጾር ኬፍ መሳት እንላለን አይደለም? በዚህ በውዳሴ ማርያም በሰንበት ውዳሴ ማርያም ላይ ቡሩክ ከቤተ መቅደስ ይዞሽ የወጣ እሳትነት ያለው ፍም የተሸከምሽ የወርቅ ማዕጠንት አንቺ ነሽ። ፍህምም የተባለ ኃጢአትን የሚያስተሰሪ በደልን የሚደመስስ ነው። ይኸውም ከአንቺ ሰው የሆነና ራሱን የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ያሳረገ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። እንግዲህ ተመልከቱት። ይሄ የብሉይ ኪዳኑ በወቅቱ ለነበሩት ያንን መቅሰፍት በዛ መስዋዕት አማካኝነት ጊዜያዊ ኃጢአት፣ ጊዜያዊ በደል ተወገደ። በአማናዊ በኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ላይ የነበረው መርገም ሁሉ ከመቤታችን በመወለዱ የእኛን ሥጋ በመልበሱ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ መስዋይት በመሆኑ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረ የጥል ግድግዳ ተወገደ። ጌታ እስከመጣ ድረስ ጽድቅም ቢሰሩ ኃጢአትም ቢሰሩ ወደ ሲኦል ሄዱ ነበርና በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በአካል ነፍስ ወርዶ እነኛን ሁሉ እስከ ክርስቶስ መንጣት ድረስ በሲኦል የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ነፃ አወጣቸው። ስለዚህ ይሄ የኦሪቱ ምሳሌ ለአማናዊ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ተብሏል። ሊቀ ካህናት ሲባል ደግሞ እንደምታውቁት አሮን ሊቀ ካህናት ማለት በሰውና በእግዚአብሔር በሙታንና በህዋን መካከል ቆመ ይለናል አይደለም? ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንኑ ነው ያደረገው። በህዋንና በሙታን መካከል ቆሙ። በሕያዋን እንግዲህ በእርሱ ያመኑትን አባቶች አባቶቻችን አዋርያት አምነዋል በወቅቱ እንደገና ደግሞ የሞቱትንም በሲኦል ሄዶ እነኛን ሲኦል ግዝቶ እነኛን ማርኮ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ በእርሱ መስዋዕትነት ነው ሁላችንም ነፃ ያወጣ ነው። ይሄ የብሉይ ኪዳኑ ምሳሌ ወደፊት ለሚመጣው ለአማናዊ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እመቤታችንንም አሮን ከቤተ መቅደስ ይዘውት የዞሽ የወጣ ጽና አንቺ ነሽ በጥሩ መስለዋታል። ጥሩ ምሳሌ ነው አይደለም እንዴ? ፍሙ ደግሞ የመለኮት ነው፣ እጣኑ ደግሞ የትስቤተሰብ የመሆኑ ነው። ቃል ስጋ ሆነ ብለን አለምናምነው ያ ቃል በእመቤታችን እንዳደረ ተመልከቱ። ይሄ ነው እንግዲህ ክብርን አስመልክቶ በዚህም ላይ ስናይ እመቤታችን የተመረጠች የተቀደሰች ቅድስተ ቅዱሳን መሆኗ እናያለን አለምን በዚህ በራሱ ሰማይና ምድር የማይችሉትን አምላክ ነው የተሸከመችው። ለዚህ ድልም የተመረጠች ናት ማለት ነው። ስለዚህ የዕጣን መስዋዕት እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር የሚወደው ኃጢአት የሚሰረይበት በመሆኑ ይገርማችኋል። በዚህ በቅዳሴያችንም ላይ አምላካችን እግዚአብሔር የአባታችንን የአብርሃም መሳይት የተቀበልክ ስለ ይስሐቅ ፈንታ በጉን አዘጋጅተህ ያወረድህለት አሁንም በዚህ መስዋዕታችንን ጣናችንን ተቀበለን እንላለን አለ በጸሎታችን ላይ በቅዳሴያችን ላይ። ስለዚህ ይህን እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር የሚፈቅደው በመሆኑ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 11 እስከ 12 በምናይበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ ከሩቅ ምስራቅ ጠቢባን መጥተዋል አይደለም? እነኚህ ጠቢባን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት ስግደት ለማቅረብ አምልኮን ለማቅረብ መጥተዋል። መጥተውም ደግሞ እጅ መንሻ አቅርበው ነበረ። ከዚህ ውስጥ ምን ምንድን ነው ያቀረቡት? መቼም ይህን ተምራችኋል ሁላችሁ። አዎ ምን አቅርበዋል? ወርቅ፣ እጣን ከርቤ። ተመልከቱ። እጣንም እንግዲህ ካህን ነህና ሊቀ ካህናት ነህና ይሄንን ብለው ይሄንን አቅርበውለታል። እንግዲህ እንደምታውቁት ወርቅ ሃይማኖትን ነው የሚወክለው፣ ንጹህ ነገርን ነው የሚወክለው። ከርቤ ደግሞ ለሞቱ ነው ብሎ ሊቃውንቱ ተርጉሞታል ማለት ነው። ከርቤ መራራ ነው። እንደምታውቁት ደግሞ ለእኛ ሲል ያን መራራ ሞት እንደሚቀበል የሚያስረዳ ነው ማለት ሊቃውንቱ በዚህ መልኩ ነው የተረጎሙት ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 8 እስከ 12 ያለውን በምናይበት ጊዜ ዘካርያስም እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ስርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን ዕጣ ደረሰበት። በጣም ጊዜም ህዝቡ ሁሉ በውጭ ቆመው ይጸልዩ ነበረ። ተመልከቱ፣ ይህን የፃን መስዋዕት በሚያቀርብበት ጊዜ ነው ዘካርያስ ወይ ጸሎትህ ወደ እግዚአብሔር አረገ፣ እግዚአብሔር ጸሎትህን ሰማህ። አዎ የተዘጋው ማህፀን ይከፈታል። የደከመው ሰውነት ሁሉ የዛለው ሰውነት ሁሉ ይበረታል። ልትወልዳለህ ነው ያለው። ለእርሱ በጣም አስቸግሮታል በወቅቱ አይደለም። በጣም ነው የተደነቀው። እኔ እኮ አርጅቻለሁ የሚስቴም ጊዜዋ አልፏል። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? አይደለም ያለው ተመልከቱት። ነገር ግን እኔ ጉድለት አለብኝና እግዚአብሔርን አላመልክም፣ እግዚአብሔርን አላገለግልም አላለም። ተመልከቱት። በእግዚአብሔር ፊት እስከ መጨረሻው ድረስ ታምኖ ኖረ ማለት ነው። ይህ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ከኛ በላይ ለኛ የሆነው ነገር ያውቃል። ይሄ ነው ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን። አዎ አንዳንድ ጊዜ ለኛ የምንላቸው ነገሮች እኮ ለኛው አደጋ ሆነው ልባችን ስብራት ውስጥ ይሰጡናል። ብዙ ጊዜ በእኛ ራሳችን በእይታችን ነው። እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መንገድ ላይ ሲገጥመኝ በመጥፎ አልተረጉሞ <laughs> እግዚአብሔር ጥበቃው ሊሆን ይችላል ብሄድ ምን ያጋጥመኝ እንዲሆን አውቃለሁ እላለሁ። ብዙን ጊዜ በሚሆን ነገር ላይ እንዲሁ ተመልከቱት። ይህን እንደው የነገርን ነገር ያነሳዋልና በዛ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ 150 ሰዎች አልቀዋል አይደለም? የዛን ሰውዬ አንድ የግሪክ ሰውዬ ግሪክ ሰውዬ ትንሽ ደቂቃ ነው ያሳለፈው አይደለም? አናስገባም ብለው ነው የከለከሉት አይደለም? ምን አለበት ብታስገቡኝ? ምን አለበት አሁን የሁለት ደቂቃ የሶስት ደቂቃ ጉዳይ እያለ ተሟገተ ተሟገተ፣ ዘጉበት። ተቀይሞ ቁጭ አለ። ከአስር ደቂቃ በኋላ እነኛ ሲያርፉ እሱ ግን ተረፈ። እንግዲህ እግዚአብሔር በተለያየ መልኩ ሰውን ሲጠብቅ ስራው ድንቅ ነው። አንድን ነገር ብዙውን ጊዜ በመጥፎ አተርጉሙት። በመጥፎ አተርጉሙት ምንም ነገር ቢሆን ምክንያቱም አይምሯችን ብዙ ጊዜ ወደ መጥፎ ነው የሚጠረጉ። አሁን እዚህ ሰው ቢወድቅ አሁን እዚህ ውድቅ በል ገብርኤል ወረደበት አይደለም ትሉት አደለም የሰው እኮ አስተሳሰብ ይሄ ነው፣ ከዚህ ውጭ አይደለም። ለፍርድ የምንቸኩል አደለም እንደ ይሄ እኮ ያለ ጉዳይ ነው፣ የምናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ ቆም ብለን እስቲ ለምንድን ነው ይሄ ነገር እንዲህ የገጠመኝ? ለምንድን ነው ለምንድን ነው እንዲህ የሆነው ብለን ቆም ራሳችን እንድናይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው። ስለዚህ ዘካርያስም ዘመኑ ካለፈ በኋላ ሁኔታዎች እንደዛ ከሆኑ በኋላ በቃ እግዚአብሔር ከኔ በላይ ስለ እኔ ያቃል፣ ለእኔ የሚሆነም ደግሞ ያቃል እና ጉለቴንም ያቃል እሱ ያውቃል ብሎ ነው የተወው። በዛ በመጣን መሰዊያ ላይ ሲሰዋ መልአኩ መጥቶ ነው ያነጋገረው። ሰማያዊ መልአክ መጥቶ ነው ያነጋገረው። ይሄ ድንቅ ነው፣ ጸጋም ነው፣ በረከትም ነው፣ ከምንም በላይ ነው። እንደገና ደግሞ በዚህ በራእይ አምስት ላይ ቁጥር ስምንት ላይ እንደምናየው በሰማይ ለዮሐንስ በራእይ እንደታየው ቅዱሳን መላእክት ይህንን የጣን መስዋዕት ሲያቀርቡ በዛ መልኩ ታይተውታል። በዛ መልኩ አይቷል። መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶችና አራቱ ልቃናት በበጉ ፊት ወድቀው እያንዳንዳቸው በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነውን ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕጣን ያዙ ይላል። ለምሳሌ በዛ ደረጃ ላይ እንግዲህ ለእግዚአብሔር አራቱ ካህናተ ሰማይ ቅዱስ ቅዱስ ብለው የሚያመሰግኑ ናቸው። እንግዲህ ለዮሐንስ በዚህ መልኩ እንደታየው ያ ዕጣን መስዋዕት መልካም እንደሆነ ነው የሚያሳየው እንጂ በሰማይ እኛ እንደምናደርገው መስዋዕት ይቀርባል ማለት ግን አይደለም። በአጠቃላይ አነጋገር በሰማይ እንደምናየው ብዙውን ጊዜ ኦክሲጂን በዚህ ዓለም ላይ ከሌለ ለደቂቃ አኖርም አይደለም እንዴ? እኛም ነፍሳችን ከስጋችን ተለይታ ከሄደች በኋላ ምስጋና እንደ ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። መድከም ነገር የለም። ይሄ መድከም ባህሪ የስጋ ባህሪ እነኛ ምስጋና ልክ እንደ ኦክሲጅን ማለት ነው። ኦክሲጅን አሁን የሚሸለቸኝ ሰው አለ? ሸለቸኝ የሚል ሰው አለ ወይ? እንደውም የኦክሲጅን እጥረት ነው አይደለም እንደ ታፈንኩ ደከመኝ ምናለም ብለን የምንጨነቀው አይደለም እና እንደዛ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ይሄ ስጋዊ ባህሪ ነው። ይሄ የመሬቱ ግራቪቲ ነው የሚስበን እንጂ እዛ እንደ መላእክት ነው የምንሆነው ማለት ነው። ቅዱስ ቅዱስ ብለን ምስጋና ምግባችን ነው ማለት ነው። ምስጋና ሰላምታችን ነው ማለት ነው። ምስጋና ለበጉ የምናደርግ ነው ማለት ነው እና እንደገና በራእይ ስምንት ከቁጥር ሶስት እስከ አምስት ባለው ሌላ መልአክ መጣና የወርቅ ጣን ይዞ በመሰዊያ አጠገብ ቆመ። በዙፋንም ፊት ባለው በወርቅ መሰዊያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምረው ብዙ ዕጣን ተሰጠው። የዕጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአክ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ። ተመልከቱት፣ እዚህ ላይ ዕጣን ተሰጠው። የዕጣኑን ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ። እንግዲህ የቅዱሳኑን ጸሎት ሁሉ እግዚአብሔር ተቀበለ ማለት ነው። ዛሬም እንደምታውቁት አንደኛ ይህ ዕጣን ደዌን መቅሰፍትን የሚያስወግድ ነው። ይሄ መስዋዕት እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር የሚወደው በአምልኮታችን እንደምታውቁት እናጥነዋለን። የህዝቡን ኃጢአት ሁሉ የህዝቡን በደል ሁሉ እንዲደመስስ ወደ እግዚአብሔርም ደግሞ ንጹህ ሆኖ መስዋዕት እንዲያደርግ ዝም ብሎ አይደለም። በቤተክርስቲያን የሚደረገው ነገሮች ሁሉ ይህ እግዚአብሔር የሚወደው በመስዋዕት ዳዊትም እንደተናገረ ጸሎቴን በፊትህ እንደ ህጣን ተቀበልልኝ ብሏል። ሌላው እንግዲህ በመጨረሻ ጊዜ በእውነት እግዚአብሔር ጋር የምንመጣው ጸሎታችንን እግዚአብሔር እንዲቀበል ይልቁንም እንደዚህ እንደተወዳጁ እጣን ጸሎታችንን እንዲቀበል ነው። እግዚአብሔር መቼም ጸሎታችንን ይቀበላል። ነገር ግን እኛ እንደ ዕጣኑ ንጹህና መልካም መዓዛ ይዘን ቀርበናል ወይ? ጥያቄው ያ ነው። ጥያቄው ይሄ ነው። እግዚአብሔር ለምንጠይቀው ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ነው። ከማን ነው የሚቀረው? ከኛ ከደካሞች ነው የሚቀረው። በዚህ በሮሜ መልእክቱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር እንግዲህ ወንድሞች ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራሄ እለምናችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለሮሜ ክርስቲያኖች በወቅቱ ያስተማራቸው ወይም የተናገራቸው ነው። ዛሬ የሮሜ ክርስቲያኖች ሰርተውበት ከሆነ ተጠቅመውበት ከሆነ መልካም ነው። ካልተጠቀሙበት ደግሞ ተጎድተውበታል ማለት ነው። ዛሬ የሮሜ ክርስቲያኖች ማን ናቸው? እኛ ነን ማለት ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ እንግዲህ ወንድሞች ወይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራሄ ለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ በንጹህ ሆናችሁ በቅድስና ሆናችሁ ራሳችሁን ካቀረባችሁ አገልግሎታችሁን እግዚአብሔር እንደ መስዋዕት እንደ ተወደደ ዕጣን ይቀበላል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? የተለየ ማለት ነው። ከበደል ከኃጢአት የተለየ ማለት ነው። በመቀጠልም ምን ይላል? የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። እንግዲህ ክርስትና እንደምናየው ፍትሐዊ ኑሮ የሚኖር ማለት ነው። ፍትሐዊ ስራ የሚሰራ ማለት ነው። ክርስቲያን ማለት ከአይምሮ ጋራ የማይጋጭ ማለት ነው። ኃጢአት ከአይምሮችን ጋር ይጋጫል አይደለም አይደለም ወይ? ይጋጫል አይደለም እንዴ? እንበል ለምሳሌ አንድ ሰው ሊሰርቅ ሲሄድ እየተደሰተ እየተሸማቀቀ እየፈራ ወይስ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እየፈራ እየተሸማቀቀ አይደለም እንዴ? ለምን? ኃጢአት ስለሆነ አይደለም ለምን? በደል ስለሆነ ከአይምሮ ጋር ማለት ይሄ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከአይምሮ ጋር ስለሰራ አይምሮአችን አዋቂ ስለሆነ መቼም እንደምታዩት እከብር የሚባል ልቡና በውስጣችን አለ አይደለም። ትልቁ ችግሩ እኮ ተመልከቱ። ያለ ይበቃናል ብንል እኮ እግዚአብሔር በዛ ይባርከናል። ነገር ግን ይሄ መጥቶ ደግሞ ይፈታተናል። ስለዚህ በክርስትና ስንኖር እግዚአብሔር ጣኑን እንደሚወድ ሁሉ እኛንም ይወዳል። ግን አቀራረባችን ይወስነዋል። ቅዱስና ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ሰውነታ በእግዚአብሔር ራእይ ለምናችኋለሁ ነው ጋር እለምናችኋለሁ። ይሄንን አድርጉ። ይሄን ካደረጋችሁ እግዚአብሔርን ታከብራላችሁ። እግዚአብሔር የከበረ ነው። ክብሩ ለማን ነው? ለእኛ ነው። እግዚአብሔር ሲያከብር፣ ጸሎትን ሲሰማ፣ ተመልከቱት፣ አገር ሰላም ይሆናል፣ አይጉር ሰላም ይሆናል፣ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ይኖራል። ተመልከቱት። ዛሬ እኮ አባቶቻችን ሲጸልዩ ምን ይላሉ? ጸሎታችንን ከደመና በታች አታድርገው ይላል። ጥሩ ጸሎትም አይደለም? እውነት ነው። አሁን እያንዳንዳችን ደጅ ልንጠራ ነው እግዚአብሔር የመጣ አቤቱ ማረኝ፣ አቤቱ ራራልኝ። ልዩ ልዩ ችግር ያለብን ሰዎች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መተናል። ስለዚህ በእምነትና በቅድስና እንደ ራሳችን ፈቃድ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ካቀረም እግዚአብሔር ይሰማል። ፈቃዳችንን ሀሳባችንን ሳንተው መተን ግን የምንጸልይ የምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር እንግዲህ የሚታለል አይደለም። እኔ ማታለል ይቻላል፣ ሌሎቻችን ማታለል፣ እግዚአብሔርን ግን ማታለል ግን አይቻልም። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ዳዊት እንደተናገረ ጸሎትን በፊትህ እንደጣን ተቀበልልኝ እንዳለ ሁሉ እኛም እንግዲህ ለእግዚአብሔር ቅዱስና ሕያው መስዋዕት ራሳችንን ማድረግ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ለእግዚአብሔር ካቀረብን እግዚአብሔር የምንፈል ጤና ላጣን ጤና ይሰጠናል፣ ሰላም ላጣን ሰላሙን ይሰጠናል። በይበልጥም ዛሬ በእውነቱ በጸሎት የምንተጋበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ልዩ ጊዜና ወቅት ነው ማለት ይቻላል። እንደምታዩት ዓለም የማይጨነቅበት የማሸበርበት ቦታ የለም። ከዳር እስከ ዳር ዓለም በውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። ተመልከቱት። ሁላችን እከሌ የለም። አሁን አሜሪካ ችግር አልነበረም፣ በተለይ በምዕራቡ ዓለም ችግር አልነበረም ከዚህ ቀደም። ዛሬ ግን በምድሪት ውስጥ ያልተወጠረ ማንም የለም። የእኛ እንደምታውቁት ስሬት የሌለው የሚያሳዝን ሀምሳ ዓመት ሙሉ የመከራ ጉዞ ነው። ሀምሳ ዓመት ሙሉ የመከራ ጉዞ ነው ይህ የምታዩት ነው። ለምን ሆነ ለሚለው ነገር ግን መልሱ ያለው እኛ ውስጥ ነው። እኛ እያንዳንዳችን ራሳችን ሌላ ጋር ከመጠቆም ይልቅ ራሳችንን ለንስሐ ማዘጋጀት ብንችል እግዚአብሔር ይቅር ይለናል። የምንጠቁመው ግን ሌላ ነው። በደለኛ ከሌ ነው፣ በደለኛ ከሌ ናት አይደለም። እኛ በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች <laughs> ያልወረወርነው ድንጋይ ያልፈነቀልነው ድንጋይ የለም በሰው ላይ አኗሽ። አዎ እንግዲህ አሁን ከ66 ጀምሮ የሌለ ሰው የለም እዚህ ውስጥ ከዚህ በታች የሆነ ሰው አለ። እና በንጉሱ ዘመን የሆነውን ነገር አይተናል። ምን ያህል ደም እንደፈሰሰ በዛ በመንግስቱ ኃይለማርያም ዘመን የነበረውን አይተናል። በአሁኑም ዘመን ያለውን እያየን ነው። ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው በምንልበት ጊዜ የሚገርማችሁ ነው የሚያሳዝነው። መንግስትስ መንግስት ነው መቼም ምንጊዜም ቢሆን ያው በስልጣን መገፋፋት አለ። የሚያሳዝነው ቤተ ክህነታችን እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ቤት እንኳን ንጹህ አለመሆኑ ያሳዝናል። ምክንያቱም መንግስት በመጣ ቁጥር ህዝብ ከቤተክርስቲያን ስላለ ያንን በተዘዋዋሪም ቢሆን ቤተክርስቲያንን ይይዛል። ትልቁ ችግሩ ይሄ እንጂ ቤተክርስቲያንማ እውነት ብትፈርድ ኖሮ ቤተክርስቲያን እውነት ብታስተምር ኖሮ ዛሬ ይሄ መከራ በሀገር ላይ አይፈስም ነበር። አትድቅም። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስለ እውነት ቆማ ጥፋተኛውን ጥፋተኛ ነህ ብላ መገሰጽ ነበረባት፣ ማቆምም ነበረባት፣ ይሄን ማለት ነበረባት። እርሷ ራሷ በቋንቋና ምድራዊ በሆነ ትርኪ ምልኪል ውስጥ ገብታ ወደቀች ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። ቅዱሱ ነገር ከረከሰ ምን እንዴት ሊሆን ይችላል? ተመልከቱ። ወደ ቅድስና እስካልተመለሰ ድረስ ባህሪውን እስካላስተካከለ ድረስ ዋጋ የለውም እና የሚያሳዝን ነው። ቤተክርስቲያን ስለ ጎሳ ስለ ነገድ ሰው ከአዳምና ከሔዋን አይደል እንደ መጣው አይደለም እንዴ? በዲኤንኤ ውስጥ 99 percent ዘጠኝ ሰው አይደለም ሰው የሚለው ነገር አለ እንዴ? ከዚህ ውጭ አለ እንዴ? ተመልከቱት። በዚህ ህይወት ውስጥ እንዲህ መመላለስ መልካም አይደለም። ወንድም ወንድሙ ሲገለው ቤተክርስቲያን አደባባይ ላይ ቆማ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። ይሄ እኮ ዘር ሲዘራ አልነበርንም እንዴ? ስለ ዘር ሲዘራ አልነበርንም ወይ? የለንም? አልሰማንም? ሰምተናል። ለእኛ የተዘራ አልመሰለንም። አሻግረን ነው ያየነው አይደለም። ያአበቀለና ዛሬ ሶካሜ ካላበቀለና ከሱዳን ከግብፅ እንደመጣ ክልል ያትግባ አለህ አይደለም። ዜጋውን ራሱን ሰው የራሱ ወንድሙን ማለት ነው። ይሄ አያሳዝንም? እንደ ወንድሙን ወንድሙን ገሎ ሐውልት መስራት ይሄ ተገቢ ነው? መጀመሪያውንስ ነበር ወይ? የጣሊያንን ብንሰራ ጣሊያን ድንበር ዘለን መጥቶ የገደለን አይደለም እንዴ? አሜሪካኖች እርስ በርስ ይተጋሉ አለ ሐውልት ሰርተዋል እንዴ? አልሰሩም አይደለም እንዴ? ወደ ከስድስት መቶ ሺህ በላይ እኮ እርስ በርስ ተጋሉ አላለም እንዴ? ሲቪል ወር አይደል እንዴ? ታውቃላችሁ አይደል እንዴ? ሐውልት አስቀምጠዋል አላስቀመጡም። ተመልከቱ። እኛ ግን የተፈበረከ ሐውልት እከሌ ከሌን ገድሏል ብሎ ሐውልት እንዲሰራ ያደረገው ይህ ሲሰራ ዝም ምንም እንደማይመለከተው እዛ አካባቢ ያለ ልጅ ሲወለድ ይሄ ሐውልት የምንድን ነው ሲል እከሌ እኮ እከሌን ገደለ ነው አይደለም የሚለው መልክቱ ከዚህ ውጭ አለ የዛሬ መባላት ለምን ይገርመናል? ሲዘራዘሩን ያየን ምንም ያልተነፈስን እንደማይመለከተን ያየን ሰዎች አይደለንም ወይ? ይሄ እኮ ዕዳ በራሳችን ላይ አለ። ይሄን ተናዘን ሁላችንም ከቤተ ክህነት በተለይ በአማኞች ደረጃ ያለን ከቤተ ክህነት ያለን ሰዎች በሙሉ ሁላችንም ከደሙ ንጹህ አይደለንም ብለን ቃል እግዚአብሔር ይታረቀናል። እርቁ እዚህ ላይ ናለ። ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም መፍትሄ የለውም። አትርከሙ። አዎ ሁላችንም ራሳችንን ቤተ ክርስቲያኒቱም ኃላፊነቷን ባለመወጧቷ አዎ ዘር ሲነግስ ይሄ ትክክል አይደለም። ቢያንስ አማኞቿን ንጹህ አድርጋ መጠበቅ ያለባትም። መጠበቅ ማለት ምን ማለት ነው? ከእምነት ውጭ ሲሆኑ ፖለቲካ ሲበላቸው ወንጌሉ ሲታጠፍ ዝም ማለት ነበረባት አልነበረባትም? አይደለም እንዴ? ዋጋ የዛን ጊዜ ተከፍሎ ቢሆን ኖሮ ዛሬ መከራ ባልመጣ ነበር። ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር መሐሪ ይቅር ባይ ነው። ሐዋርያው እንደተናገረው ራሳችሁን ቅዱስና ሕያው መስዋዕት አድርጉ ብሏልና ይሄን አድርገን ካቀረብን እግዚአብሔር ይቀበለናል። ጸሎታችንን ተቀብሎ ለሀገራችንም ለወገኖቻችንም ምረትን ይቅርታን ይልካል። አሁንም ቢሆን አልመሸም አልመሸም። አሁንም ቢሆን ወደ እግዚአብሔር መጫዋችን አዎ፣ እንደውም በዳዊት መዝሙር በመዝሙር 49 ላይ በመከራ ቀን ጥራኝ፣ እኔም አድንሃለሁ፣ አንተም ታከብረኛለህ ይላል። ቃሉ የታመነ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወገኖች እንግዲህ ዳዊት እንደተናገረው ጸሎቴን በፊት እንደጣን ተቀበል ተቀበልልኝ ብሏል እና የመጣ ነው እንደምታዩት እንደ አቅማችን አቤቱ ማረን፣ አቤቱ ይቅር አቤቱ ራራልን ብለን ነው የመጣ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ የልባችን መሻት ሁሉ ይፈጽምልን፣ በተለይም አገራችንን በምረት ይጎብኝልን፣ ለዓለም ሁሉ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አንድነትን ያድልልን፣ የታመሙትን ይፈውስልን፣ የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን ዘመናችንንም የሰላም የፍቅር የበረከት ያደርግልን። በዓለም ላይ የሚያንዣብበውን ይህን ጦርነትም ያደርግልን። በመካከላችን ተገኝቶ ያስተማረ የመከረ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን።